aveva, aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva, aveva un amore, riccioli neri. C'è scritto sul foglio che era molto sulla bandiera. pela amizade